आज जेएनएमसी के दो सीएमओ को हटाया गया है क्या उसका रीजन है और क्यों हटाया गया है देखिए एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से हमें जो इतला मिली है उसमें यह है कि किसी भी एम्प्लॉय का सस्पेंशन है इन रिगार्ड टू हादत हाथरस इंसिडेंट नहीं हुआ है ये एक रूटीन एक्सरसाइज है ये लीव वैकेंसी पे पोजीशन थी और आ, जब कोई आदमी जाता तो लीव क्रिएट होती है उसकी जगह रिप्लेसमेंट होता है वो टाइमिंग होता है जब आदमी आ जाता है तो वो लीव जो है ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट हो जाता है एक पोस्ट पे दो लोग नहीं रह सकते और दो लोग तनख्वाह नहीं ले सकते सिंपल और जो इस तरह की जो खबरें हैं वो भ्रमित करने वाली हैं इट हैज़ नो सब्सटेंस नहीं इसका हाथरस इंसिडेंट से कोई लेना देना सिंपली सिंपली आप इस बात को समझिए कि ये लीव वैकेंसी पे आ, की बात है और जब आदमी लीव पे जाता है वैकेंसी क्रिएट होती है उसमें रखा जाता है जब आदमी आता है तो ज्वाइन कर लेता तो लीव ख़त्म हो जाती है जैसा कि उनका आरोप है कि उन्हें सस्पेंड किया गया है देखिए साहब मैं आरोप प्रतिरोप पे नहीं पढ़ता हूँ जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एम यू एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे पास इतला आई है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं सी बी आई जाँच के बाद अगले दिन नहीं इससे इससे इससे इससे आई मीन को ही लेना देना नहीं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है J N M C H medical college उसका पार्ट है और ये एक रूटीन uh, वे में चीज़ें चलती हैं क्या